siempre desde pequeño yo admiré la naturaleza, me encantó. Quiero construir un bosque para vivir y ahí morir. Esa fue la idea. Desde 1980, Omar Tello trabaja incansablemente para reconstruir la selva destruida. Hace 33 años, los terrenos acá costaban mucho dinero si tenía un pastizal. Si tenía un bosque, no servía. Se perdió aves, se perdió animales, se perdió árboles, todo se ve en zoológicos, ¿no? Uno de los méritos acá de nuestro trabajo fue salvar especies, o sea, rescatar las plantas en los bosques destruidos, donde las plantas con toda seguridad se iban a morir. Pero este trabajo de acá no es una simple reforestación. Yo le llamo esto una restauración de un ecosistema en un área destruida. Inconscientemente creí que era de conseguir una semilla, sembrar los árboles y ya crecían. Fue investigar la combinación misma de la vegetación para que no haya conflicto entre ellos en un futuro. Muchos insectos se nos comían las plantas. Fueron los saltamontes, los grillos. Lograr que todas estas plagas se conviertan en algo benéfico, eso fue una de las cosas grandiosas que tarda casi 20 años en la naturaleza no existen ni plagas ni depredadores. Todos son reguladores. Yo he tenido sueño, decía, quisiera que en este bosque llegue todo lo que hubo antes. Creo que un gran porcentaje se logró. Monos, dos hormigueros, armadillos, perezosos. Hacer una conservación no da dinero, cuesta trabajo y tiempo. Mi objetivo es lograr que en un futuro sean miles de hectáreas restauradas. Nosotros tenemos apenas 7 hectáreas. 7 hectáreas no puede vivir en un futuro. Entonces necesitamos agrandar a miles de hectáreas. ¿Y tú tienes dinero para agrandar esa magnitud? <laughs> No tengo dinero. <laughs> bueno, yo siempre he pensado, el dinero, no, con dinero no se respira, con el dinero no se puede estar bajo un así, en un ambiente así. Pero ¿y ahora? ¿Siete hectáreas te quedan cortas y sin dinero? <laughs> Ahí está el problema. Es cuestión ya de conciencia de otros. Lograr eso para agrandar esto y salvar también. Y si no, va a quedar papeles escritos del trabajo y de los logros. ¿Para quién hiciste esto? Para la gente. o empezamos ahora o mañana es muy tarde.